沉默，咽下你的犹豫不决的过错。再过一分钟，夜幕降落，这次换我来变成你的梦。红头发，黑拆拆这洋装，喝酒被遥控的模样，听话的人逃不出我。 的我把，谁把谁轻易的放下？别用一大把虚度的时光，换他短暂闪烁的念想。爱我的，他们总会向往这迷人的心吧。等着吧，你也别想逃出我的。 沉默，咽下你的犹豫不决的过错。